Izraeli mar, listy by měly mít přírodní hnědou téměř do A taky hustší, divokého, neupraveného, hnědého šloviska. Když si to představit, ty představy se neslaví. Dobře. Zrub tě bolí.